Hola, estamos en un capítulo más en No te metas en mi bolsillo junto a Bernardo Jabal Quinto, recordándote esencialmente que estamos a través de medios digitales, por tanto es importante que nos sigas en nuestras redes, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, ¿verdad? Donde van a estar estas cápsulas permanentemente orientadas para que usted pueda hacer sus comentarios, indicarnos los temas que le interesa poder ir conociendo y posteriormente ir detallando junto con eso cada uno de estos segmentos, ¿cierto? Que nos van a ir aclarando en la parte económica. Hoy día queremos referirnos muy brevemente, pero importante, a el día después de las elecciones. Ese día que todos eh, opinan, que todos comentan, pero la verdad que lo comentan desde una macro que es inalcanzable para el real elector, que es donde nosotros queremos apuntar. Bernardo tiene una visión súper importante al respecto que me gustaría que la escucharan y pudiéramos ir compartiendo, porque en el fondo lo que nosotros queremos destacar es que el real día después de este 4 de septiembre va a ser distinto al día que nos presentan estos canales, los matinales y todo el círculo televisivo que envuelve a este, llamémoslo mediático, eh, día después de la elección. Así que Bernardo, un gusto saludarte, espero que te encuentres bien esta mañana, tarde, noche, en el horario que nos estén viendo nuestros seguidores, eh, conversar un poco sobre el tema. gracias Jorge nuevamente por esta nueva eh, conversación, no me toque en mi bolsillo, que es lo más importante, y realmente, eh, como tú bien dices, después de estas elecciones, eh, en términos económicos o financieros de un país, eh, todo el mundo va a tener que seguir trabajando y va a tener que seguir haciendo las cosas que siempre hacen. O sea, aquí la verdad las cosas, que nosotros podamos decir que nos vamos a, beneficiar de alguna forma de esta nueva constitución, a lo mejor a muy largo plazo, pero en lo inmediato, nosotros todos tenemos que volver a hacer todo nuestro trabajo, tenemos que seguir alimentando a nuestra familia, tenemos que seguir eh, ingresando dinero para nuestras casas, que está muy escaso, pero de ninguna manera se va a ver reflejado de una manera inmediata lo que están eh, proponiendo. Entonces, eh, yo creo que aquí se ha visto gente que está hablando en contra, a favor de, esta nueva constitución, pero lo que tenemos que pensar es de que al final y al cabo, eh, gente habla de que podemos llegar a tener una guerra civil porque hay un gallito entre la izquierda y la derecha, y eso, olvídense. Lo que hay que preocuparse simplemente, Jorge, tú sabes perfectamente, conoces muy bien mi forma de pensar, yo hablo de temas económicos netamente, y lo que va a pasar el día después es todos tenemos que volver a seguir haciendo dinero para poder alimentar a nuestra familia y pagar nuestras cuentas. lo importante aquí es que se nos quiere presentar un sistema casi mágico, ¿no? Casi desde una perspectiva de eh, alas, duendes, gnomos, que mágicamente van a después de este eh, eh, apruebo o rechazo, porque en el fondo ni siquiera es certero. O sea, si hay un apruebo, tiene que haber una serie de modificaciones porque no, no quiero introducirme en el texto porque no corresponde en este, en este segmento el cual nosotros queremos eh, potenciar, pero ni el apruebo ni el rechazo tienen claro que esto va a ser eh, efectivamente lo que está escrito. El rechazo quiere rechazar para volver a hacer todo un proceso constituyente de nuevo y el apruebo quiere aprobar para modificar todo el texto prácticamente que está escrito reconociendo incluso hoy día que hay muchas cosas que quedaron mal hechas, pero eh, nadie le quiere poner el cascabel al gato, que lo importante aquí que la persona que se va a levantar, a ir a votar, básicamente no va a tener ningún resultado y los proyectos que esto conlleva están proyectados a muchos años después. Entonces, básicamente, como a usted le gusta, con números. Dígame con números, Bernardo Javier Quinto, qué significa esta constitución para el pueblo chileno. Mira, en, en términos de número, no, ni siquiera lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que gane el apruebo o gane el rechazo, eh, el, nosotros los, los, comunes y corrientes chilenos, a lo mejor las, las, grandes riquezas, los políticos, se van a seguir enriqueciendo como lo han hecho desde hace muchos años. Lo que sí eh, está claro de que la clase, digamos, trabajadora, en un país que solamente vive los recursos naturales, no hay, no hay no, no, no, invertimos dinero en, eh, en, investigación, desarrollo, innovación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es de que simplemente nosotros vamos a seguir igual de aquí hasta, hasta cuando termine su mandato el presidente de la República, y, no nos afecta absolutamente ni más ni menos, porque como tú bien dices, todo esto se, se va a ver después. Entonces, eh, a lo mejor tiene algunas cosas buenas, a lo mejor tiene cosas malas. Yo sí me leí bastante bien y muy detalladamente eh, esta, esta constitución para poder tener fundamentos para cuando tenga que responder seriamente a, temas que, me, que, la gente me quiera preguntar, pero en, lo que tú dices del día a día es la, la, única verdad que tenemos. O sea, en este minuto hay una incertidumbre total en el país, hay una incertidumbre desde el extranjero, y al final nosotros lo que vamos a tener que hacer es volver el día lunes a trabajar y seguir con nuestra vida normal, como lo hemos hecho por mucho tiempo, viviendo la miseria que vivimos sin oportunidades y sin absolutamente ningún beneficio. El otro día yo miraba una entrevista que tuviste con eh, Carla Valero en, Canal TV, ¿cierto? Donde te, te preguntaban que nosotros nos comparamos con economías del mundo, nos hacemos paralelo a sistemas políticos, eh, escuchaba a, a, constituyentes que ya no están ejerciendo, que dicen que esta constitución es igual a, a una, a otra, pero la verdad es que si nosotros nos comparamos con el resto de otras constituciones, la de Estados Unidos, por ejemplo, que era el ejemplo que usted usaba, tiene una cantidad de hojas tan específica y tan pequeña que es exclusivamente puntual a lo que se necesita. Una estructura que armonice y que guíe la potencialidad de generar un diálogo para que todos estemos de acuerdo, lo que no está haciendo esta constitución de paso. Y otra cosa importante es que esta constitución, por lo que nosotros hemos podido escuchar, no potencia ni la reinversión del dinero aquí en este país, ni tampoco a las pymes, que son el 80% fuerte de los eh, trabajadores que tenemos hoy día. Entonces yo no sé qué piensas tú de eso. es, bueno, estoy voy a repetir lo mismo que tú estás diciendo, o sea, eh, el 80% de la gente que trabaja en este minuto, eh, las rectificaciones que se están haciendo en el sistema tributario, todos los cambios, nosotros no los vamos a ver eh, de aquí a cinco años más, y cuando entre un nuevo gobierno, si se aprueba o se rechaza, <clears throat> también tiene que ponerse de acuerdo en ese minuto qué es lo que va a ocurrir. Entonces, eh, esto, digamos, eh, y se, se rechaza, eh, se va a tener que hacer una nueva constitución, <clears throat> porque la gente lo que quiere es dejar la constitución antigua, sin ni siquiera tomar las cosas buenas que tenía, sacar las que no corresponden, pero tampoco quieren eso. Entonces, yo pienso que aquí se politizó que es lo que a mí me carga, digamos, en, en, economía, cuando siempre ingresa la, la, política en la economía, echa a perder todas las cosas. Entonces, mm. y, no es, y, y la verdad las cosas es que una persona que sea política y que esté en un cargo de autoridad dentro del aparato estatal, es una persona 100% política y va a seguir las órdenes de, los partidos. Y eso es lo que aquí hace falta, ¿eh? porque no hay una ley en la cual por lo menos deje que más personas que sean independientes, la gente vote por las personas y no por los partidos políticos, porque ya aquí en Chile ya está como eh, demasiado manoseado, los partidos políticos están aburridos, no quieren saber más de los políticos, y la constitución se hizo, esta nueva constitución se hizo, nos mintieron a todos diciendo de que no iba a haber políticos y está lleno de políticos al final. o sea, básicamente incluso los independientes eran escaños reservados de partidos políticos, entonces, y los pocos que estaban ahí como independientes netos eh, terminaban eh, haciendo burla de esto. Por ejemplo, esa persona que se decía enferma, que no estaba enferma, eh, el otro participante que llegaba disfrazado de X personaje. Entonces, la verdad que esto pasó a ser algo que podría haber sido interesante a un circo que lamentablemente nos llevó hoy día a estar divididos como lo estamos. A mí lo, que, me preocupa, Jorge, es simplemente de que viene una, una, recesión bastante fuerte y la gente no, no está tomando en cuenta temas que son eh, más importantes que estar hablando de una eh, constitución en la cual realmente no se va a poder hacer mucho, pero sí me preocupa de que eh, la gente no va a tener plata, no va a poder pagar, porque no se están dando, se quitaron todos los subsidios que el gobierno anterior había dado, y además la gente tiene que alimentar a su familia, entonces por eso que aumenta la delincuencia, eh, aumentan lo, por los portonazos y todo este toda esta delincuencia que ha aumentado de una forma... Eh, además que eh, de lo que usted menciona, también tenemos que, se hizo un análisis, ¿cierto? Muy objetivo y que se determina que por tanto eh, el mercado informal se va moviendo según el estado del país. Por ejemplo, se detectó mágicamente, ¿cierto? Se descubrió que para la Pascua Resurrección se venden más huevitos de Pascua, para fiestas patrias se venden más banderas chilenas, para Navidad más árboles. Entonces, los análisis que se están haciendo son bastante superficiales y se descubre que cada persona que está hoy día en un puesto irregular percibe entre los 700 y el millón 200. Entonces, cuando ellos quieren formalizarse, dicen yo quiero hoy día un sueldo en mi mesa de aproximadamente 800 mil pesos mensuales para que yo salga de la calle y me formalice. Entonces, es un sueldo o, o es un promedio que ningún trabajador hoy día percibe y ninguna persona que está dentro del mercado lo puede hacer. Entonces, ya para estar terminando este pequeño segmento que estamos abordando, Bernardo, me gustaría que hoy dijeras algunas cosas que, son puntuales en relación a lo que estamos viviendo. Tocaste recesión, tocaste un poco lo que corresponde a este medio mover de constitución. Entonces, sería interesante que nos, nos algunas palabritas para cortar, terminar y ya prepararnos para el programa que sigue, que va a estar siempre tan entretenido, esperando que nuestros amigos nos comenten en nuestras redes sociales y que nos dejen sus opiniones, que es súper importante que esto sea. Ya vamos a estar programando un en vivo con Bernardo para que podamos estar dialogando todos juntos en una eh, reunión más masiva. Bernardo. Bueno, lo, más importante es decirle a las personas que tengan cuidado porque en este minuto las tasas de interés hipotecarios son altísimas. Eh, no se endeuden, eh, cuiden su dinero, traten de gastar lo mínimo posible, a los, a los empresarios que por favor cooperen con la inflación que está muy alta y eso hace que la gente tenga menos cantidad de dinero para poder eh, adquirir el eh, productos. Y no se olviden nunca que la, la, el, el, verdadero motor de una economía es el consumo. Si no hay consumo, no, la economía nunca va a crecer y no vamos a poder salir adelante. Entonces, eh, aquí eh, tenemos que colaborar para poder ser un país en, vías de desarrollo, porque todo lo que se había avanzado, que era bastante injusto de, una manera, por decirla suave, eh, aquí existen en Chile solamente 10 familias que son las que manejan el país y el resto vive salvándose como se pueda, y eso no es normal. Ya, entonces nos preparamos para el capítulo que sigue. Por aquí arribita van a estar las etiquetas del programa anterior para que tú los vayas buscando, no tengas que perseguir mucho el canal. Eh, van a estar etiquetadas, aquí abajo en las descripciones van a estar las orientaciones de nuestras redes sociales. Suscríbete, síguenos y estamos atentos a todo lo que nos quieras decir. Bernardo, agradecemos tu tiempo, sé que estás súper ocupado, tu WhatsApp no para de sonar, así que eh, te dejamos, que tengas una súper buena mañana, tarde, noche, donde nos estén mirando Así que eh, agradecemos tu tiempo y nos veremos en un siguiente programa de No te meta en mi bolsillo o algo que se nos ocurra para seguir ayudando a la gente a conocer de una economía más sencilla como tú la sabes explicar. Que tengas buen día, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge. Okay. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.